sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okur Astroloji Haber Merkezi'nden 2014 yılı aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili neler bekliyor boğa burcunu? Evet sevgili boğalar e, bu yıl ee, Satürn özellikle tabii ilişkiler, özellikle uzun vadeli ilişkiler konusunda test etmeye devam edecek boğa burçlarını. Satürn 7. evlerinden geçerken 24 Aralık evet. 2014'e kadar gerçekten bayağı ciddi testlerden Hı -hı. geçecekler. Doğum haritalarında Satürn'ü daha ziyade e, zararlı burçlarda olanlar ki bunlar daha ziyade ben koç diyebilirim, aslan e, diyebilirim, evet, yay diyebilirim. Evet. Bu burçlarda olanlar duygusal ilişkilere Hı -hı. hiç de hoş geçmeyecek. Ama Satürnleri balıktır, yengeçtir yaydı, e, yengeçtir, e, balıktır, akreptir bu tip hı hı. E, su gruplarında ve toprak grubunda olan arkadaşlarımız gerçeği söylemek gerekirse çok mutlu ilişkilerde girebilirler. Boğa burcu için 29 Nisan'da Boğa burcunda bir güneş tutulması var. Evet, önemli açılımlar olabilir. 23 Taraflarında. Tabii 23 Ekim'de Akrep Hı-hı. burcunda güneş tutulması. Bu biraz da pek çok Boğa burcunun aşk hayatı, evlilik, Hı-hı. evlilikle ilgili kararlılıklarını arttırır. Bir de Venüs'ün Boğa burcu burcuna gireceği dönem. Ne diyorsun ona? Evet, e, Venüs'ün Boğa burcuna gireceği dönem 30 Mayıs 24 Haziran aralığı da yine e, Boğalar için özellikle aşk, sevgiyle ilgili kısmetler e, verebilir. Bunun yanı sıra e, özellikle 5. evlerinde olacak e, yeni ay ve dolunay zamanları da bazı e, aşkla ilgili fırsatlar çıkarabilir. 25 Ağustos haftası, 16 Mart e, sonrası e, güzel etkiler söz konusu olabilir. Jüpiter boğaları özellikle e, yılın ilk yarısında yine destekliyor. 6 Mart'tan sonra Jüpiter'in düzelmesiyle beraber e, ilişkiler konusunda daha destekleyici olacak boğalar için. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.